мысалы мен өзім де оқу бітіріп келген кезімде бүйтіп жүре алмай шайқалып келгенмін өзім менен басқа ешкім жоқ қазір бәрін шайнап тастаймын деген сияқты болады ондай нәрседе бәрі өту керек деп ойлаймын жас пен қақпастың айырмашылығы бар деген қазақ өмір көріп өскен менен кеше оқу бітіріп келе салып елге насихат айту э, жөн шығар бірақ елдің философиясын елдің қабылдау деңгейін елдің э, ұғыну э, мөлшерін білмеген адам кішкене қаттырақ айтып қоюы ықтимал бірақ біздің халқымыз өте мына дінді қатты құрметтейді сөйткеннен кейін де былай кішкене жаңа өзіңіз айтқандай күңкілдеп бір нәрсе айтуы мүмкін бірақ мен өзім ойлаймын осы оқу бітірген балалар кішкене тәлім осы жағына қараған дұрыс болар базардағы арбаны итерген кезде э, мына ә, таш теретіндер бос арба даңғыр дұңғыр даңғыр дұңғыр кетеді егер сол арбаның бетіне бір мүшек салсаңыз және дауысы өзгереді бір он он бес мүшек салсаңыз мүлде шиқылдаған қиқылдаған дауыс шықпай қалады сол сияқты әлдеқайда білім көп көтерілген сайын мен өзім ойлаймын уақыт өткен сайын тәжірибе де жиналады ақылды ұққанға үгітті жұққанға айту керек үгітің жұқпай тұрса халық тыңдамай тамақ жеп тұрса мысалы кейбір жерде өзім де жиындарға қатысып қалғанда тамақ жеп жатқанда айта береді сөз жетім ол ол сөз қор болады өзі халық талап етеді бір соңына қарай ма әлде басынай ма енді мына молдекеңдерге сөз берейік деген сияқты сонда елдің бәрі мойнын созып қан енді алланың сөзіне мән берейік деген кезде ғана сөз сол кезде ғана айтылу керек деп есептеймін